Also es, im Prinzip läuft es ja darauf hinaus, dass im Prinzip alle einen bestimmten Betrag in einen gemeinsamen Topf einzahlen müssen, im Durchschnitt jedenfalls. Und aus diesem Topf wird es dann an alle wieder zurückverteilt. Das kommt mir ziemlich unsinnig vor äh, und erklärt noch nicht, wo das Geld, das in den Topf rein soll, herkommen soll. Die Steuererhebung ist ein so habe ich jetzt mal verstanden, vielleicht stimmt es noch nicht ganz, aber ein gesellschaftlicher Teilungsvorgang, dass man sagt, von dem Geld, was ich individuell bekomme, äh, passiert immer diese Teilung, was ist für meinen persönlichen Konsum und was von diesem ist für die Aufgaben, die ich der Allgemeinheit übertrage. Also ich baue ja nicht das Stück Straße vor meinem Haus selber und repariere es auch nicht selber, sondern das habe ich der Gemeinschaft über, tragen, das für mich zu machen. Ich baue auch nicht am Krankenhaus selber mit und auch nicht an der Uni. Das tue ich nicht. Also bezahle ich das äh, von dem, was ich persönlich erwirtschafte. Das ist immer ein Teilungsvorgang und bei uns, glaube ich, in Deutschland ist es gerade so ungefähr halbe halbe. Die Staatsquote liegt bei 50 Prozent. Wenn ich ein Grundeinkommen ausschließlich aus den Einkommenssteuern bezahlen will, dann werde ich ab, einem bestimmten, ab einer bestimmten Einkommenshöhe sehr viel Geld den bisherigen Einkommensbeziehern wegnehmen müssen. Diese bestimmte Einkommenshöhe ist ein ganz wichtiger Punkt in der Grundeinkommensdebatte überhaupt. Es ist ja so, dass ein Grundeinkommen erstmal alle bekommen. Und wenn ich über Einkommen finanziere, müssen alle im Prinzip dafür auch wieder bezahlen, die noch andere Einkommen haben als das Grundeinkommen. Wer nur das Grundeinkommen hat, kriegt das. Und wer noch andere Einkommen hat, muss dafür bezahlen. Und je nachdem, wie ich dieses System ausgestalte, gibt es einen bestimmten Punkt, an dem ich so viel Grundeinkommen bekomme, wie ich in das System hineinbezahlen muss. Man nennt das in der wissenschaftlichen Debatte den Break-Even-Point, wo also gleich viel reingezahlt wird, wie rausgenommen wird. <clears throat> Je nachdem, wo ich diesen Punkt definiere, habe ich damit gleichzeitig auch die politische Grenze ab wo müssen die Leute in dem System drauf bezahlen. Ne? Also wer finanziert das letztlich? Das Grundeinkommen ist ja finanziert durch das, was, was, was hergestellt wird, was gemacht wird, was wir Menschen machen. Und es ist eben nicht so, dass die Reichen es den Armen schenken, gnadenweise und dafür dann auch die starken Guten sind, die dann ihre Steuern eben dann mal nicht mehr zahlen, sondern dass wir das, Gegen das alle für alle, jeder für jeden. Also ähm, die Hoffnung, dass diese zusätzliche Erwerbstätigkeit, selbst wenn sie sich dann auch in Lohnarbeit materialisieren würde, äh, ein so hohes zusätzliches Aufkommen an Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen generiert, dass sich das von selbst finanziert. Diese Hoffnung ähm, kann ich leider nicht bestätigen. Äh, das ist jedenfalls, ähm, weil es sich häufig um einfache Tätigkeiten im unteren Einkommensbereich handelt, leider nicht der Fall, denn da entstehen in der Regel dann auch kaum Steuereinnahmen und äh, relativ wenig Sozialversicherungseinnahmen. Insofern ähm, stehe ich dem bedingungslosen Grundeinkommen skeptisch gegenüber.